Mr. Jack Pocket estas rapida strategia ludo por du ludantoj. Ĝi estas malgranda versio de Mr. Jack. Ĝi daŭras nur dek kvin minutojn kaj ne bezonas grandan tablon. Por komenci, oni metas la tegojn ĉi tiel. La ordo kaj oriento de ĉiu tego estas hazarda. Estas tri detektivoj en la ludo, kiujn oni reprezentas per ĉi tiuj ĵetonoj. Ili restas ĉe la randoj de la kartoj. Komence oni metas ilin ĉi tie. La tegoj ĉiuj havas tri flankojn kun stratoj kaj unu kun muro. Por komenci, pensi, oni devas turni la tegoin kiu estas apud detektivo, porque ili ciui estu apud muro. Unu ludanto devas ludi kiel la detektivoi, kai la alia devas esti Mr. Jack. La tegoi ciui havas rolulon. Ancao estas cartaro kun unu karto por ciu rolulo. Mr. Jack cashes sin kiel unu el la rolulo Por decidi kiu rolulo Mr. Jack estas, lia ludanto devas preni hazardan carton. Ri tiam cashes gin anta si. La du e havas malsamain celoin La ludanto de la detektivoi volas trovi Mr. Jack. Por fari tion, ri devas elimini ciun alion rolulon por ke restu nur unu. Ali flanke, Mr. Jack volas simple pasigi la tempon sen esti trovita. Estas ok jetonoi ce la mal flanco, kiu representas la pason de tempo. La du ludantoi alterna comenzas vizon. Oni povas vidi kiu komencas per simbolo sur la jetono por la vico. Dum vico, oni povas fari agoin kiu estas representitai per kvar jetonoi. La jetonoi havas agon ce ambo flankoj, kai unu el la agoi aperas du foie. Do in tuta esta sep eblei agoi. Ciam la detektivo comences, oni jetas la jetonoin por decidi kiwi kvar agoi estas haveblai. Sekve, la detektivo faras unu el la agoi lausia electo. Mr. Jack electas du agoin, kai fine la detektivoi deves fari la lastan agon. Ciam Mr. Jack comences, anstat o jeti la jetonoin, oni simple renversas ilin, porque ili montru la aliaen visagioin. Ci foie, Mr. Mr. Jack faras un agon, la detective i faras du, kai fine Mr. Jack faras la lastan. En la fino de la vizo, Mr. Jack deves diri, ciu lia rolulu estas videbla. Rolulu estas videbla, se estas recte linio de detektivo al rea carto, sen esti blocita de muro. Exemple, en citio aranjo, citiui homoi estes videbla, kai citiui ne. Tiem, se Mr. Jack estes videbla, oni renversas ciu nevideblan carton. Ali okaze, oni renversas tiun videblan karton. tiel oni eliminas kelkajn rolulojn. Por fini la vicon, iu ludanto prenas jetonon de tempo. Se Mr. Jack estas videbla, la detektivoj prenas ĝin. Alikaze, Mr. Jack prenas ĝin. La alia flanko de la jetono havas sablo horloĝon. Se Mr. Jack gajnas ses sablo horloĝojn je la fino de vico, li venkas. Do nun mi klarigu kion faras la sep agoj. Ĉi tiu ĵetono permesas turni unu karton. Oni povas orientigi ĝin kiel ajn oni volas sed ne raitas lasi tiun karton sen turni ion. Citiu ago aperas du foia sur la visagioi de la jetona. Citiu jetono permesas intersangi du kartoin. Uni devas atente ne shangi la orienton de la kartoin. Ci tiui tri jetonoi permesas movi la correspondent detectivon unu au du locoin lau la directo de horlocio. Ci tiu jetono permesas movi iun ain detectivon nur unu lokon. Ciam Mr. Jack prenes gin, li havas ekstran eblon, ke li povas simple fari nenion, kaj lasi la detektivojn kie ili estas. La lasta ago estas preni karton el la kartaro. Ĝi montras rolon, kiu ne estas la rolo de Mr. Jack. Kiam la detektivo prenas ĝin, Se la rolulo ancora estas videbla sur la tabulo, li povas tivi renversi tiun tegon por elimini gin ali flanke Mr Jack Brennestein li rigardas tin kai kasas tin si sen renversiti astegon en la subo de la carto povas esti simboloi de sablo horlojo la ludanto de Mr Jack povas aldoni tion al la kvanto de sablo horlojo ki riprenas de la jetonoi de tempo paso tiu helpas lin ven pli rapide la carto restas cashita, kai tiel la ludanto de la detektivo Ne ne prestias, ci Mr. Jack Baldo venco ne. Oni controllas la vencon e la fino de vizu. Esta speciala o caso, ciam ambo ludantoi vencas en la sama vizu. Se ti o casas la last vizu, nun o casas speciala concorso. Oni daurigas la vizuin, eh? Se ce la fino de vizu Mr. Jack estes videbla, la detectivo ciui vencas. Ali flancas, se li successas resti nevidebla gis la fino, Mr. Jack vencas. Se la samtempe venko okazas ie la lasta vizu, la detektivoj venkas, kiem Mr. Jack estis videbla, ali Mr. Jack venkas. En normala okazo, se neniu itingas sian celon je la fino de la lasta vizu, Mr. Jack escapas ca venkas. Do tio estas la tuta regularo. Ti estas amusa ludo kun bona mixo de strategio kaj ishantso. Estas interese ke la du ludantoi havas malsamain celoin. Efektive, le detektivo volas fine le vizun, tiel che duono de la roluloi esas videblai, kai la aliai ne tiel li gainas la maximumon da informo. Ali flanke, Mr. Jack voles che tio rolulo finu con la sama stato porque la detectivo lernu nion. Alia bono punto de la ludo estas che gi entute ne besonas lingvon, do oni poves facile ludi gin en internaziai atosoi.